しどいしどいはあしどいやっはっやっはっはっはっやるぞオビト先生よし行くよはっ 探し小人本気でくカムイ中追だ で最後だ大気将来さてとやりまいくぞは怪獣隊だ こんなとこで本気でいく さてとやりますか久方ぶりのツーマン戦だなしくじるなよかカシやるぞああこんなとこでしょやるなら今だな左 取り 術の名は君雷鳴とともに死ね千鳥 は今回だけだ上出来だ 寝ていろやるしかないさ決めるぞ 久しぶりに雨の準備千鳥

こ抜きでランタンブラックハンティング あだる <laughs> 件が整ったやっとあの痛みを味わう気持ちいいサボったく行くぞおとん大連弾の術 抗ってみせろ